नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि how to become rich by giving debt किस प्रकार लोन देकर भी हम एक रिच बन सकते हैं इस चीज़ को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं जैसे हम कई शाहूकारों को देखते हैं कि वो लोन देकर ज़्यादा ब्याज प्राप्त करते हैं किस प्रकार वो शाहूकार बने इसके पीछे एक राज है जो हम आपके सामने आज पेश कर पेश करते हैं जैसे हम किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमें आसानी से लोन नहीं देता बजाय इसके अगर शाहूकार के पास जाते हैं तो वो हमें बड़ी आसानी से लोन दे देता है लेकिन उसका ब्याज बैंक से ज़्यादा होता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो हमें मंथली ब्याज लेता है हमारे से दूसरी तरफ अगर हम उसको समय पर ब्याज नहीं देंगे तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देगा इस प्रकार वह दिनों दिन अमीर बनता जाता है अगर हम दस हज़ार का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर एक हज़ार तो हमारा ब्याज होता है यानी हमने जो उसको रिटर्न करना है एक महीने के बाद ग्यारह हज़ार करना है अगर हम समय पर उसको हज़ार पर ब्याज नहीं देंगे तो हमारा जो अगला ब्याज होगा वो ग्यारह हज़ार पर लगेगा बजाय के दस हज़ार के इसके साथ ही अगर हम बैंक से लोन लेते हैं ये हो गया हमारा बैंक और तो ये हो गया हमारा शॉप शॉप्स बैंक में क्या है दो परसेंट फिक्स दो परसेंट हमारे से फिक्स लेगा अगर हम किसी दुकानदार से या किसी प्राइवेट फर्म से बजाय तो इसके अगर हम किसी प्राइवेट फर्म से लेते हैं ब्याज उसका भी दो परसेंट होगा लेकिन ये not a fix one month के बाद अगर हम यहाँ पर अगर हम उनको ब्याज समय पर दे रहे हैं तो दो परसेंट फिक्स होगा कि एक महीने बाद हमें नौ परसेंट ब्याज लगेगा अगर हम प्राइवेट फर्म के पास जाएंगे अगर हम उनको ब्याज समय पर नहीं दे रहे तो वो दो परसेंट वन मंथ के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हमें नुकसान है अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए हम लोन भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा दो परसेंट तो फिक्स होगा अगर वो समय पर नहीं दे रहा यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है अगर वो समय पर ब्याज नहीं दे रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे हम दो परसेंट फिक्स होगा एक महीने का उसके बाद उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस प्रकार कोई भी यह लोन स्टार्ट करके एक रिच आदमी बन सकता है धन्यवाद दोस्तों